آرٹسٹک ملینر uh, میں سیکورٹی گارڈ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جلندر خان نام ہے میرا میں uh, کوہاٹ کا رہائش ہے میرا مادری زبان ہماری جو ہے نا پشتو ہے اور پہلے جو ہے نا ہم لوگ گاؤں میں رہتا تھا وہاں پہ جو ہے نا گھر کا کام کرتا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا تو ان کے وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکا یہاں پہ کمپنی میں جو ہے نا ٹی سی ایف بلایا تھا ان لوگوں نے رونڈ کیا پورا کمپنی میں تو یہ لوگ پوچھ گاچھ کر رہا تھا آپ کتنے پڑھے لکھے آپ لوگ پڑھنا پڑھائی کرنا ہے شوق ہے تو ہم لوگوں نے بولا ہے کیوں نہیں ہے تو پھر ایچ آر والوں نے بھی بولا ہم نے ادھر دخل کروایا ان لوگوں نے بولا ابھی آپ لوگ کو جو ہے نا روزانہ آپ لوگ آئے گا ایک بجے کا ٹائم میں ایک گھنٹہ جو ہے نا ڈیلی آپ لوگ کو جو ہے نا یہ پڑھائی ہوگا آپ لوگ کا دوسرے لوگ جیسے اخبار پڑھتا ہے کوئی ڈیجیز پڑھتا ہے بک وغیرہ پڑھتا ہے کہانی پڑھتا ہے ہمیں بھی جو ہے نا دوسروں کو دیکھ کے تاکہ ہم بھی جو ہے نا یہ پڑھ سکیں گے ہمیں بھی جو ہے نا یہ اس لیے اس میں دخلہ کیا تاکہ ہم لوگ بھی پڑھ لکھ سکیں تو کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتا تھا ہمارے میں اور کچھ بہت سارے لوگ میرے یہ بھی بولتے تھے یار اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ابھی بھی پڑھ لیں تو یہ خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے آپ لوگ پڑھ لیں تو صحیح ہے یہ ابھی اللہ کا شکر ہے اس کورس کے بعد جو ہے نا میں کافی بہتری آیا پڑھنا لکھنا جو ہے نا میں آ گیا فیکٹری کا کام پہ ہمارا بھی یہ فرق پڑا جو پہلا جو بھی چیز ہم دیکھ لیتا یا لکھنا ہوتا یا پڑھنا ہوتا تھا وہ ہمیں سمجھ تو نہیں آتا تھا ہم دوسری کے پاس جانا پڑتا تھا ہمیں سیکورٹی کا کام میں ابھی جو انٹری کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز لکھنا ہوتا ہے یا گنتی کرنا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا ہمیں وہ مشکلات نہیں ہوتا ہمیں وہ خود کر لیتا ہے